Hola amigos de YouTube, aquí su amigo CJ Eaxi con un nuevo video. En esta ocasión le vengo con Perfect. perfect. perfect. Perfect. Perfect.